हेलो साथीहरू आज फेरि पनि आइसकेको छु म एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आजको भिडियोमा चाहिँ पोको क्यामेराको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छ र साथीहरू हजुरहरू पनि पोको क्यामेरा यानि कि गोप्रो हजुरहरूले अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर मात्र हजुरहरूले डिसिजन लिनुहोला कि यो क्यामेरा हजुरहरूलाई भिडियो गोप्रोको लागि भ्लगिङको लागि एकदम बेस्ट रहेको छ या छैन हजुरहरूले त्यो डिसिजन यो कुरा सुनेर चाहिँ डिसिजन लिएर हजुरहरूले पनि किन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र साथीहरू यो क्यामेराको अनबक्सिङ त मैले गरिसकेको थिएँ र साथीहरू अब आजको भिडियोमा चाहिँ यसको ओके क्यामेराको क्यामेरा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ साथीहरू टेस्ट गर्दाखेरि यहाँनिर साथीहरू यो रहेको छ हाम्रो गोप्रो फोके गोप्रो र यसभित्रको फिचर्सहरू के कस्तो रहेको छ सो साथीहरू हजुरहरूलाई मैले बताउने छु र यसको क्यामेराको क्वालिटी कस्तो आउँछ त्यो नि हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न पाउनुहुनेछ साथीहरू यो भित्रको फिचर्सहरू चाहिँ के के रहेछ भने सिक्सटिन मेगा पिक्सलको क्यामेरा र फोके फोके क्यामेरा फोके भिडियो चाहिँ हजुरहरूले थर्टी एफपिएससम्म चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हजुरहरूले सिक्सटी फोर जिबीको एसडी कार्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको क्यामेराको लेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो वान हन्ड्रेड सेभेन्टी डिग्रीको रहेको छ भने यसमा वाइफाई पनि कनेक्ट गर्न मिल्छ र यसको एचडी क्वालिटी भनेको चाहिँ साथीहरू टु हन्ड्रेड सिक्सटी फोर रहेको छ र साथीहरू यो वाटरमा यो वाटरप्रुफमा पनि हुन्छ र साथीहरू र साथीहरू यो हाम्रो वाटरप्रुफ केसमा रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो वाटरप्रुफ केसबाट चाहिँ हटिसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो फोके क्यामेरा गोप्रो रहेको छ साथीहरू र हामीले चाहिँ यो वाटरप्रुफ केसलाई चाहिँ योभित्र यो युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पानीभित्र पनि लगेर भिडियो सुट गर्न मिल्दैछ साथीहरू र अब बाँकी रह्यो यसको क्यामेरा टेस्टिङ साथीहरू भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानल पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेर साइडमा आउने बेलायकनमा पनि अलमा प्रेस गरिदिनु होला ओके साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा टेस्टिङ गरिँदैछ गोप्रोको साथीहरू हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र यो यो मुनिको ओके साथीहरू यसको क्यामेराको क्वालिटी चाहिँ यस्तो खालको रहेको छ साथीहरू क्यामेराको क्वालिटी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा आउनु बेला पनि अलमा प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू आजको लागि यति नै साथीहरू हामी फेरि भेट्ने थियौँ नेक्स्ट भिडियोमा गाइज